Я акула, ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду, я акула, ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду, я папуля, ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду, малыша. Я акула, ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду, я акула, ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду, я папуля, ту-ду-ду-ту-ту-ду, малыша. Я акула, ту-ду-ду-ту-ту ту-ту-ду малыша. На охоту ту-ду-ду ту-ду-ду на охоту ту-ду-ду ту-ду-ду на охоту ту-ду-ду ту-ду-ду мы плывем. Мы рыбешки ту-ду-ду ту-ду-ду мы рыбешки ту-ду-ду ту-ду-ду веселимся ту-ду-ду ту-ду-ду и поем. Уплывай тут, ту ду ду ту-ду-ду, упливай, ту-ду-ду, ту-ду-ду, упливай, ту-ду-ду, ту-ду-ду, упливай. Побыстрее, ту-ду-ду, ту-ду-ду, побыстрее, ту-ду-ду, ту-ду-ду, побыстрее, ту-ду-ду, ту-ду-ду, побыстрей. Поскорее, ту-ду-ду, ту-ду-ду, поскорее, ту-ду-ду. наконец